uguhoreyntii waxaan doonayaa in aan ka hadlo ama aan aada u faahfaahiyo xubinka taranka waxyaabaha uu ka samaysan yahay ama uu ka kooban yahay marka laga soo tago ama marka aan ka reebna xaniyaha xubinka qaybtiisa kale waxaa u kala qaybinaynaa ama loo kala qaybiyaa ilaa iyo saddex qaybood laba qayb ka mida ah waxaa loo yaqaanaa saddexdaas qaybood laba qayb ka mida ah waxaa loo yaqaanaa carbora cavinosa halka qaybta soo xarana loo yaqaano carbos sbangiism saddexdaas qaybood aan soo sheegay waxaa ku dahaaran neervooyin ama neervayaal tubooyin xididada xubinka dhiigga geeya qanjiro sidoo kale waxaa ku jira ligmantis ama seedo marka jabka ku yimaada xubinka taranka ragga wuu ka duwan yahay jabka kale ee ku yimaada jirka qaybihiisa kala duwan maxaa yeeley xubinka tarankaee ragga wax la fahma lahan dilaaca ama jabka wuxuu ku imaanayaa hal ama laba qaybood ama laba qayb oo ka mid ah eh, nudayaasha jirka ama nudayaasha xubinka ee loo yaqaano tunika albajiniya waxaa isweydiin mudan maxaa keeno ama sababo dilaaca ku yimaada xubinka ee taranka ee ragga intu badan ciladan waxay dhacdaa ama ay imaadaa xiliyada xubinka uu shaqaynayo amaba uu kaasan yahay maxaa yeele xiliyadaas waxaa soo galayo dhiig fara badan ayaa soo galaya marka waxaa dhaawac gaarayo dahaarka ku dahaaran xididada in dhiigga in soo galayo ama soo geliyo xubinka dahaarka ku dahaaran ayaa dhaawac gaarayo ee loo yaqaano carbos cavinosa intu badan marka ciladan waxay dhacdaa ama ay imaadaa xiliyada xubinka uu shaqeynayo gaar ahaan xiliyada galmada oo qofka uu sameynayo amaba uu isticmaalayo gacantiisa xiliyadaas ayay dhaawacan intu badan ay gaartaa ama dhaawac ay ku imaadaa xubinka calaamadaha lagu garto ama isku arki karo qofka ciladan ay ku dhacday waxaa ka mid ah xanuun ziyaadaa oo xubinka ku yimaada dabaq ama shanqar uu ka maqlo gudaha ee xubinta dareenka oo hoos u dhaco sidoo kale qofka wuxuu isku arki karaa barar ama midibka haragga oo xubinta u isbedela iyo dareenkiisu si lama filaan ah oo hoos ugu dhaca haddii qofka uu isku arko calaamadaha oo deg deg ku gaari waayo goobaha caafimaadka waxaa ka dhalanayso in yacni xubinkii uu qalocdo amaba dareenkii uu lumo gebi ahaanba uu dareenkiisu uu lumo marka waxaa loo baahan yahay in uu si degdeg ah waa xaalad emergency ah, si degdeg ah in ku gaaro goobaha caafimaadka wuxuu u baahan yahay qalin degdeg ah ayuu u baahan yahay intaas ayaanu kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu